Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои подписчики! Я, как всегда, рад приветствовать вас на своем канале. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. И сегодня я хотел бы поделиться с вами информацией еще об одном новом баунти, который э, проходит на биткоин-талке. Очень интересный баунти. Думаю, что каждому из вас стоит обратить на него внимание. Давайте мы перейдем туда. Вот мы зашли с вами на Bitcoin Talk, и эта баунти называется Terra Credit. Наверное, каждому из вас уже знаком э, вот этот вот логотип Terra Credit. Э, еще, наверное, в прошлом, в прошлом году, да, они раздавали монеты, но вот эти монеты старые на сегодняшний день, они стоят очень дешево. Сегодняшняя баунти и компания, которая проводит проект в настоящее время, обещает о том, что новая монета, которая будет именно получена за счет вот этого вот баунти, она будет стоить одна монета 1 доллар. Но будем надеяться на хорошую перспективу, и поэтому я приглашаю вас всех заходить сюда, посмотреть на э, это баунти, изучить то, о чем здесь пишут. Здесь, э, в общем-то, нужно проделать некоторые определенные действия для того, чтобы заработать эти монеты. Но в первую очередь, по условиям вот этого вот баунти, вам нужно обязательно зарегистрироваться на биткоин талке. Вот я зарегистрирован, вот мой никнейм. Для чего он нужен? Потому что после того, когда вы примете решение, что вы будете принимать участие в данной программе, вам нужно будет ну, чуть ниже, если мы опустимся, вы увидите, что вам нужно будет заполнить кое-какие данные и обязательно показать свой никнейм и э, профиль свой Э, именно на биткоин талке. Поэтому нужно обязательно регистрация. Ссылка на регистрацию будет под видео находиться и на проект, и на биткоин талк. Дальше что мы с вами тут видим? О том, что у них есть свой сайт, у них есть Телеграма, у них есть Twitter, у них есть Facebook, LinkedIn, White Paper и YouTube. И вот во всех вот этих вот, практически вот во всех вот этих вот э, сетях вы можете принимать участие, если вы будете соответствовать Э, э, требованиям, которые изложены э, в, в данной программе. Баунти, компания Баунти, вот если мы читаем, она будет управляться э, ба, вот, вот, вот, вот здесь, вот управляться. Значит, вам нужно будет подписаться сюда, и после этого э, будет видно о том, что вы подписались. Э, можно сказать о том, что и компания говорит о том, что они предоставляют на всю программу кредит в сумме 250 тысяч долларов, довольно-таки неплохой кредит, но эти 250 тысяч долларов будут распределены э, каким-то там процентами, мы с вами увидим сейчас, между э, значит, вот этими всеми процессами, которые это Telegram, это Twitter, это Facebook, LinkedIn, Whitepaper и YouTube и так далее. Смотрим дальше. Для того, чтобы принимать участие, ага, нет, вначале нужно еще сказать, что программа была запущена 8 июля этого года и будет действовать до 4 августа этого года. И для того, чтобы получить терра-кредит или кредит, как они, всем участникам необходимо зарегистрироваться на веб-сайте Terrabit. Обязательно. Для чего это нужно? Потому что, когда вы будете ниже заполнять Э, формы э, своего участия у вас потребует обязательно ваш никнейм, по которому вы зарегистрировались на вот этом вот сайте, или же в приложении для Android. Но я зарегистрировался вот здесь вот именно на веб-сайте. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, этот веб-сайт. Он выглядит вот таким вот образом. Вот такая вот после регистрации. У вас там будет написано заполнить никнейм, там, email, там, ввести пароль и так далее. Вы это все подтверждаете и переходите после этого на вот такую вот страницу. Здесь у вас будет видно о том, кто вы, ну, у меня на русском языке здесь написано. Здесь у вас есть панель приборов. И здесь есть именно валюты, которые вам нужно. Для чего вот эта вот страница? Для того, чтобы получить здесь ваш адрес э, этого кошелька, вот этого кредита потому что только на него будут отправляться заработанные вами средства. Вы нажимаете на вот эту вот кнопку, или кнопка, или как там, <laughs> нажимаете, переходите вот в этот раздел, он перебрасывает вас, нажимаете «Получить», как после того, когда вы нажали «Получить», вас опять перебросит сюда, кредит, и вот когда вы нажмете здесь, у вас там высветится э, ваш адрес, который вам нужно будет ввести э, в этот Э, ну, форму определенную. Вот мой адрес высветился, я его скопировал, этот адрес, и отправил туда форму. Вот. Теперь вернемся опять мы с вами на главную страницу Bitcoin Talk. Значит, что мы здесь видим? Что э, после того, когда вы вот это вот все проделали, то вам нужно обязательно присоединиться к телеграм-группе и телеграм-каналу э, Terra Credit. Обращаю особое внимание, при, при присоединении вот к этому телеграм-группе там будет обязательное условие о том, что вы в течение 60 секунд должны будете решить математический вопрос. То есть будет написан ваш э, логин, Э, ваш, вашего, вашего телеграмма, и рядом будет написано, предположим, там 10 плюс 5, сколько это? Вы пишете 15. Все, и вас подтверждает, и после этого вы примете. Если вы пропустите 60 секунд, все, не, даже когда подпишете на все остальное, вы не сможете принять участие в данной программе. Ну, вот такие вот условия. После того, как вы э, зарегистрировались на биткоин талки получили свой э, никнейм, вам нужно обязательно будет отправить форму подтверждения регистрации. То есть то, что мы с вами принимаем участие в данной программе. И написано, что все участники, они могут отправить только всего лишь один раз. Вот форма вот эта вот дается. Где же она берется? Тут написано имя пользователя форума. Это то, что вы регистрируетесь на данной. И у вас, вот как у меня написано, Николай 53. Вот у меня написано Николай 53. Так у вас будет там написано ваш никнейм. После этого, значит, так, смотрим. Имя пользователя, ссылка на профиль. Где же взять эту ссылку на профиль форума? Вы опускаете, опять поднимаетесь сюда к себе. Вот здесь вот нажимаете на профиль. А потом там в этом в открывшемся окне вы найдете там свое э, нажать еще один раз, и у вас тут в браузерной строке высветится ваша ссылка на профиль. Она нужна для того, чтобы будет заполнить вот эту форму. Потом здесь написано «участвующие компании». В чем вы планируете участвовать? То есть заранее каждому из нас надо принять решение. Я буду участвовать там в YouTube, я буду участвовать в LinkedIn, я буду участвовать в Твиттере, Фейсбуке или еще где-то. И все это записываем. И вот то, что когда мы с вами переходили на э, веб-сайт-страницу, вот мы оттуда брали кредит-кошелек, который нужно будет ставить. Сейчас я вам покажу, как это выглядит у других, кто уже зарегистрировался. Я тоже зарегистрировался все это дело запомнил и отправил. Вот смотрите, вот подтверждение подлинности. Имя, вот люди заполняют, каждый все заполнил. То есть вы переходите вниз, вот тут вот будет обязательно написать «Ответить», нажимаете сюда. У вас открывается форма, и вы можете просто вот так вот скопировать вот здесь у человека вот это вот все, что вот это вот скопировать, вставить туда, только потом менять все на свое, менять вот это, менять, э, ну, естественно, свой никнейм в Телеграме и так далее. И нажать после этого «Пост». И тогда у вас будет опубликовано, вот человек это был 20 номером, а у меня там какой-то 370 какой-то, я уже не помню. Но, в общем, он есть, этот мой номер. То есть каждому из вас, и только после этого нужно, э, после этого вы будете как бы иметь возможность принимать в этом участие. Какие же наши дальнейшие шаги? Но дальнейшие шаги, я так понимаю, так что каждый из нас должен прочесть, что же требует э, данные, э, данные баунти. Я для себя решил, что я буду принимать участие в Фейсбуке, в LinkedIn и в Ютубе. Почему? Потому что, когда я прочел вот эти вот условия, которые есть, что у вас должно быть не менее 501 друга, то есть вот если в Фейсбуке, у меня там около 4000. И вот смотрите, если вы 501 друг, будет всего одна ставка в неделю, а ставка это будут определенные монеты даваться. Если вы имеете 2000 с половиной друга, 2501 друга, <laughs> вот, то вам будет даваться 3 ставки в неделю. Если больше 4,5, то будет даваться больше 5 ставок и так далее, и так далее. Обязательно нужно присоединиться к странице на Фейсбуке, и так нужно будет проделать с каждой социальной сетью, где вы решите принять участие. То есть проверьте это. После того, когда вы приняли такое решение, вам нужно будет обязательно заполнить регистрационную форму. Вот она, эта форма. Вы нажимаете вот сюда вот. Вот давайте нажмем мы с вами и посмотрим, как она будет выглядеть. Для того, чтобы здесь заполнить. Сейчас тут может быть, это быть и твит. А, я уже заполнил, поэтому у меня уже не показывает. Но ну, ничего, значит, вы, вы заполните вот эту вот форму, вот, отправите ее, и форма, как мы уже с вами читали, она отправляется всего один раз. Так, дальше что мы с вами делаем? После этого э, вы просматриваете все, что вас интересует по э, биткоин-талку, заполнили это все, отправили, и я так думаю, что после этого нужно будет принимать э, участие обязательно ну, вот в этом баунте. Э, то, что касается, э, например, э, Фейсбука, вот сейчас я перейду, по-моему, так, это, это я по Ютубу открыл вам еще, потому что я буду принимать участие в Ютубе, поэтому я открыл, что здесь нужно будет заполнять. Вот ваш форум юзернейм. Вот у меня был Николай 53, я его буду заполнять здесь. Форум профиль. Тоже то, что я вам показывал, что нужно на профиль нажать и сюда будет вставить. Дальше здесь нужно будет Э, после того, когда вы заполнили свою форму, получили определенный номер, вы переходите на вот этот вот номер с решеточкой, у вас там 500, 600, там какой-то будет. Нажимаете и в браузерной строке скопировали это все дело и вставили сюда. Telegram username, URL обязательно вот этого вот вашего видео, если вы будете делать, ваш email адрес. Теперь обратите внимание Terabit username. Это значит, что вы, ну, при заполнении, когда вы, когда вы Э, переходили на вот, э, вот этот вот э, сайт, обязательно веб-сайт их, вы заполняли у себя. Но у меня это написано, вот мой юзернейм, я его взял, заполнил туда, отправил и все в порядке. Что еще здесь можно сказать, если мы перейдем с вами на страницу вообще Terra Credit здесь. Давайте мы с вами посмотрим, что. Ну, здесь можно будет прочесть о том, как же это все устроено. То есть криптовалюта для всех. Вот э, я смотрел, когда у меня в 2019 году я еще делал определенные действия с этим проектом, ну, то, конечно, монета, она дешевая, и у меня там их там порядка 150 тысяч этих монет, но дело в том, что они на сегодняшний день пока, вот эти старые монеты стоят столько, а новые монеты будут, как обещают, стоить намного больше. Вы можете скачать себе кошелек, скачать на Windows, скачать на Mac, скачать на и так далее, вот куда вы, куда вы захотите. Вы можете здесь э, прочесть э, всю информацию о том, что это из себя представляет. Давайте нажмем на технологии какие. То есть здесь тоже есть описание, что здесь можно будет эти монеты в постмайнинг ложить. Что такое постмайнинг? Ну, наверное, многие из вас знают о том, что вы ложите монеты эти и получаете определенные проценты там в день там, или э, в, сут, ну, в сутки, скорее всего, каждые сутки какой-то процент. То есть это довольно-таки интересная вещь. Это если не захотите продавать данные монеты, а захотите на них еще больше заработать. Интересно, есть еще пункт, это вопросы и ответы. Нажимаете его «Вопросы и ответы», фак называется, и смотрите здесь, что вас интересует. Здесь есть практически много-много-много э, рекомендаций, как что нужно делать, как выполнять и так далее. Кроме этого, я хотел бы сказать, что это вот эта вот эм, эта платформа на сегодняшний день еще в телеграм-канале э, проводит, э, э, тоже есть телеграм в телеграм-канале есть еще одно, ну будем так говорить, бот, телеграм-бот, в котором можно заработать приблизительно до 16 этих монет, и выполнив определенные условия. Но это уже будет тема другого нашего видео, поэтому я вам всем желаю Успехов, желаю хорошего профита, до встречи.